Hello dan Assalamualaikum bersama saya lagi Safwan dan kita akan sambung lagi dengan reaction kita untuk Agent Ali Season 1 Episod 5 Tanpa buang masa, jomlah kita mulakan. Uish, ada apa ni? Ada pecerut. Oh, okey. Dia orang kembali balik. Dia orang ni. Finally, kita sambung balik cerita dia Memang senang lah kan Untuk Eja Rizwan nampak tu dia elak Pop kena Oh elak juga Alright So ni baru lawan dia kan ha, Satu lawan satu settle. Alamak macam mana boleh terkena pula. Alright, pencerobohan. Mari kita tengok. Ali tak tahu pun pasal tu kan. Cik, tukar nama macam tu je. Misi blueprint. Okay. Haa. Lambat pergi sekolah macam biasa. Ah <laughs> Eh dia bawa juga kucing dia Oh nanti kalau cikgu dia datang macam mana Ah, uh, itulah siap awal lagi Oh, kesian comot. Lah, kena lagi denda. Ah! ah. Sean was here. Ah! Oh. Kena kejar dengan geng-geng. Tai. Ha ha ha! Cikgu dia boleh tahan eh Oh dia pergi ni lah Ya comot ikut sekali Confirm Ya, awak serentak dengan tu ada pencerobohan kan. Ha. Oh, lipas. Oh, ni sebelum pencerobohan tu ke? Ha. ha. Uncle Bakar ni takut lipas eh. Semua orang takut lipas. Oh ni lepas tu Ya yeah. Blueprint Senanglah ha. Ooh. Uh. Baru sebelah lah. Oh. Ha ha ha! Faham ke comot? Dia kena secure lagi sebelah. Apa? Blueprint tu. Yang telah di-encrypt. Oh. ada orang lain. Siapa pula ni? Oh, dia orang, dia orang. Aku tak nampak sangat eh. Ingatkan kostum lain. Tak nampak kan? Gelap. Gelap, tak nampak. Dia ada night vision. Itulah. Ali boleh nampak lah sebab dia ada ni iris. Dia punya shortwave ni tak habis-habis Oh kena let's Let's go let's go let's go Kebal betul Woo! Oh dia balas balik weh Melekat Power power power Dia orang segar trash memang power Sebab lipas tu mangas, Lipas tu, orang nampak? Comot akan clash Ha! Lipas bukan sebarang lipas. Yeah! Takkan ah. Uh, pelabuhan ni lagi. Ha tu. Ada truck Citec, komeng. Oh, kena hack. So decoy je macam tipu je punya webcam. Yup. Sebab dia orang dah ada dua-dua belah blueprint. Kalau hilang memang habis lah. Oh, gadget baru ke? Uh! Oh, boleh buat perisai. Bertambahlah perisai uncle. Bakar. Oh, dia nak decrypt. Ha. Ya, nak pecah kan eh? Antara dua. Bijak, bijak. Oh ni best ni Alisha lawan dengan ni Lawan dengan perempuan tu Oh ada laser trap Cancel cancel Jangan bagi dia decode Yup Cancel Laser laser Oh my god Dia lupa pasal laser pulak Yup, kali ni boleh counter. Nice. Tak boleh oh, tak boleh. Oh, decoy. So yang sebenarnya dekat siapa? Ali. Oh yelah. Aku yang Ali ambil yang sebelah lain. Let's go. Scuffle. Oh, masuk ke dalam tu. Perangkap sendiri. Boleh tak? Boleh tak? Bakar menang. Boleh tak? Oh, dah habis lah. Bateri. Oh, no. Prototype kot. Oh, dia pun dah habis tenaga dah. Bagilah dekat Alisha. Bagi, bagi. Let's go! Full team! What the heck? The counter sempat lagi datang eh Dos. Macam mana dah pingsan tadi? Oh no. Wow. Wih susah ni, susah ni. Apa Ali nak buat ni? Dia tinggal sepuluh. Baiklah cobot, let's go. Ya, uh. Itu dia, ui, tumbang. Oh dia ambilnya tu eh. Needle tu. Bijak comot. Oh. Bos dia suruh berundur. Yeah. Rizwan. Banyak sangat tu Rizwan. Ya apa tu baru flashback. Eh, yeah, best tu. Uh, apa? Fight scene tadi. <laughs> betul? Betul? <laughs> Alah, Q-nya. Yeay, comot join Mata. Of course dah undur stres kot Dia orang nombor 2 dengan nombor 3 Yeah Dalam mata Dia ni memang pandai lah dia ni Pandai je Cikgu dah lupa bagi tahu Eh, kerja sekolah. Comot memang hari ni clash eh, episod ni. Baik tak payah bawa. Ha. Baik tak payah bawa. Level 5 archive room. Oh blueprint. Wait a minute. Dia transfer kan? Apa ni? Apa ni? Apa ni? Upload. Copy. Wait, what? Bakar? <gasps> Dang, what is that? What is that? Oh no no do do do do do okay okay okay okay okay kenapa kenapa bakar kenapa bakar jap kita kena ingat okay uh, Diorang dapat main control punya helmet tu kan Aku rasa bakal kena main control Itu je aku boleh cakap Aku tak boleh cakap benda lain Takut Apa Aku salah cakap So itu je aku cakap Tapi kenapa bakal Aku ingat kan? Rizwan Aku serius ingat Rizwan weh Tapi kenapa bakal Wow Spicy episode 5 ni Hujung-hujung dia eh. Walaupun episode ni Apa whole episode Keseluruhan episode Memang action Seronok gila tengok dia orang lawan Kat pelabuhan tu So itu dia episode 5 Agent Ali kita akan tahu ni yang best marathon ni kita akan tahu dengan cepat apakah yang akan berlaku sebenarnya apakah sebenarnya di sebalik bakar mendapat blueprint tu dia copy dia bukan ambil lah dia copy je Okay kalau korang suka dengan reaction ni korang boleh like macam biasa jangan lupa untuk subscribe juga kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang untuk episod yang keenam kita jumpa lagi Assalamualaikum dan bye-bye